Ну, понятно. Вот, есть два, две страховые вещи. Слушать свой голос со стороны и смотреть на свою технику со стороны. А, звук? а нет, звук плохой. Один. Ну, сыграл выигранный. Блин. Сыграл. Ну, а да. Против был, что-то там оно рисковое играть. Сейчас я хотел ему жахну, но... Так еще три или сколько? Один-два. Один-два. Вот я вот такой стою, да. С правой руки я могу сыграть диагональ, да, какой-то. С левой нет. Понимаешь, вот иногда сильно дело, а он летает «Э, хрен знает куда. Ну. Ешь, нормально, он не летает. 3-3. Ну! Ну, все-таки. 4-3. Это... Блин, да, да, 5-3. Ti, ó. Abre essa. Ну, опять! Не попал. Ну. Какой пятачка с ней бухнул. Замах. Ну, не совсем, что не попал. Я примерно зайду. Здесь не знаю. Недолет, поэтому я его и кончил. Блин. Ой! Я бы то был уверен, что не причем запас хрен мы. Ох, красиво. Прям. Не так. Блин, ну зачем в два шага вперед? Ну ладно, далеко, 7-13.

Коля. Не, не. Коля, Коля. Спирнтуй. А, все. Знаете, Вован? Давай. Вон, возьми Вован, мне кажется, нормально. Выглядит нормально, да. Ну, по ему и мы бессорочным видим. на опоре. Нет, ты вышел в центр, как бы нормально, я после этого не защищал. Так, мы неправильно стоим, ты сказал. Второй ногой. Практически не видит, потом я просто один бил и все. Вот. Вот же. О. Так, ну один. Нет, один. Один, один. один. Я. Извини. Нормально, нормально. Два, два. Два, Блин, тут, тут, тут, тут, блин. А первый раз ты больше вверх прыгнул. два два Да, я подавал. Ты подал. Перепадай. Ну, мой. Видишь, ты на такой подаче слишком жестко стоишь, ты потом дзинк не Дзинк не могу. Ну, может, надо страховать. Подожди, три два. Назад ты не успел. Ну, зачем? Ну, при дальней, дальней подаче. Извини. 3-3. Как бы дай мне, я по идее должен говно держать твою. Ты подашь такси? Да, Любая киска на подсветке, и ничего не сделаешь. О. Так, сложно сделать. Правильно? Да, да, да. Воланчик. Угу. Да, Далеко. Как три. Нет? Я не Точнее, я, ну, я закрыл. Правильно, 7-3. Хорошо. Все равно, наверное, там вот под линию ходить. Ау, по-моему, нет? Ну, может. Ну, сейчас-то точно неоспоримый. 4-8. Там, кстати, сделать э, это не упал. Ой! Блин, я уверен. Нет, почему не ударишь? 7-9. Потому что я такую хрень сделал, что тебе стало не, ржаво. Ого! блин, ну что это, как, ну, что это за удары, блин, откуда вообще? Ау. Здесь здесь, Вау, короткий. Не, короткий, я, в принципе, если ты хорошо исполнишь, я успею. Если ты высоко поднимешь. Понял. Один на. Стой. Стой. Не, приготовься. Чуть-чуть, чуть-чуть. Один-один. надо вот Хорошо, я по руке ну, это не важно, я имею в виду, что вот попоешь нормально, и все будет нормально. Да. Три два. Да, да, будет. Понятно. Быстрый прием, и все, и он решает. Только не всегда он получает. Что надо, чтобы тебя не обманывать. задумался. 4-3. Готов? Да. Ну нельзя, нельзя, конечно. туда вот перекидывать и на дальний. Быстро. Да не, это хрень. Ну, ну я имею в виду перекидывать вот сюда, да, чтобы он на весь. Да не, варианты были, конечно. Ну, Костя был готов. Он был готов, да. Это не смутил. Ну ничего, это было все три предмета. Бля. Один-один. Один-один. Давай. Я не знаю, что было. Ничего не было. Попал балан в ракетку, отскочил обратно. Ракетка явно была на нашей. По-моему, ракетка, ракетку ударил. Не, Леша не приносил точно. У него, да, он Не, я... Ты, возможно, ударил, да. Я оставил просто. Два один знак. Ну, ладно, будем считать, что без пола. Нет. Ух. Вот иногда, да? Бьешь? Два-два. Два-два. Два-два. Два. Так, а мы правильно? Да, да, да. Правильно. <coughs> А я. Три-два. мешало. Да, это можно Видал? Да, 5-3. Ну, под удобно. Попал вообще в Диагональ. Да. 4. 4 и 6. Я даже не бил, я его подставил. Ну, ну, 5 6. Ну опять, да кто такой? Я чуть. Краса не попадает. Ага. Ну, я, я понимаю, он, в принципе, оттуда бьет. Ладно, 7-6. Или по-другому. 7? 7. Блин, прибежала. вверху где-то, можно было явно забивать. Ты сыграл как-то вот тут я вот... Ну, короче, рискнуть. Не моя? 8-7. 8-7, да. Динамо. Ломбо по традиции. 8-8. Вкусно. большое время у меня было, и тебе неудобно. 9-8. А, так фейля. Да. Ау. 10-9. Да, Один перфект. 11,9. Аут, аут. Вот тут вообще бит. Что у нас за счет? 12. Нет, только что было на меня подача. 12. я не знал, по поверхности поет, ладно. Что там? 0,3. 0,3.

Все, отдаю. Ой, ой, ой, ой, Один. Ну, то есть, когда ты нормально подаешь, в принципе, все хорошо. Вот нужна плоская такая вода, понятно, на путь. Какая будет игра, так? Он сразу скидывает. Он сразу скидывает. Резко. Понятно, понятно господи. Что, 3-3, да? Моя. 4-3. Вниз задержка. Угу. конца. Я твое движение увидел и... Ну, я чувствую. 5 фут. Правильно? Все. Можно было убежать, да? Блин, может быть, его было. Ну, ну, не, не, Я в разуме. Şimdi ты это всегда каждый раз шапки создаешь. Да нет, там нормально было. Половина таких приемов. Да э, сразу. Ну, все. Я уверен, что надо чередовать. Или научиться, или научиться ее подавать так, чтобы никто не понимал, что ты сейчас будешь делать. вот отсюда, если будешь ее делать, да? А ну, ты можешь и так, и так. Ну, или в сетку, в сетку вот отсюда давай, видишь, Я так и делал. Нет, ты отсюда даешь. Вообще вот, вот отсюда. Ну хорошо, поближе. надо в левую линию, надо туда перейти. Не-не, в левую линию, просто неудобно играть в левую линию. Неудобно? Ну же не попадать. А только, ладно. Ау, ау. Денег один. Ну тоже как-то даже его неудобно снимать, так что надо. Ну! Не забивай. Выйдем. Да нет. Я, Я зачем... том, что вот эту свечу ты ждал. Ты ждал ее, потом тянулся, а ты подойди прямо. Нет, я, я, я выпрыгнул. Я не тянулся, я выпрыгнул. Подойди, подойди, ты не доходишь. Зачем? Ну затем, чтобы забить валан, чтобы не тянуться, чтобы не было этой траектории, чтобы траектория как можно более ответственно. Ты время ну, тратишь на, как сказать, прицеливание, а не на выход. А там уже целься, не цель. Диаметр сердца не А вот подальше. Блин! Один-один. Диагональ. хороший, если подать, я успеваю хорошо его отбрить. Да, все, выиграли, все, Костю да. загнали в левую, да. за подставка за сет. И тут нет никого. Вни, вот, за сет скидка, кинь, и все. Так, подожди, что у нас? Два? Два-три, да? Два-три, правильно. Ну вот это было уже нереально вытащить. Ну а я сначала думал сверху, но...